attentigi vin pri la facto che hodiau estas la episodo quarta knau, tio signifas che morgon ni havos specialan gaston. Kai poste jaudon kai vendredon uh, ne okazos la la um, mm, episodo e char eh, ne estas labortagoi en Nederlando. Nu no, ja, yeah do mi anco pripensas ciu mi daurigu au ne citium video serion mm, au gis ciam char la cronvirus cronvirus tempai tem la cronvirus tempai poco shainas uh, ne finigi baldau do, cium vi pensas pretio? Ciu vi shatas che mi daurigu? bonvolu reagi, bonvolu commenti, uh, char uh, mi besona stion la la video serio estas uh, estas engaggio, estas plesuro, sed anca estas tasco. Kai do mi pripensas uh, mia in prioritato in kai do minestias chu valoras la penon da origi longe au ne. Certe, gis la fino de la venonta semaino almeno kai ciu case mi annonzos al vi anticipe sed donu al mi reago in volu do mi lasas vin alla um, mm, hodiaua medito kai nire vidos nin poste gis saluton kai bonvenon alla hodiaŭa medito Zamenhofa medito kiu estos la lasta medito de ĉi tiu semajno do mi ne certis pri kio pri tio kion mi volas legi al, vi hodiaŭ kaj mediti kun vi sed poste poste mi decidis estis multai candidatai partoi ca nun ah, mi volas legi al vi el tiron el circulera lettera al ciu esperantistoi publici gita en 1900 oc en lingua internazia la revuo germane esperantisto cae alia, aliei locoi, anca o parta presagio della centro officeio, della mm, infana UEA, tiam. Do, per cio temas, temas pri la tiel nomata idoschismo, cae mi volas legi al vi ion pri la rilato inter eh, esperanto cae scienzo. Shalom, itio esos sege interesa. To mi ligos je eh, pagio quartcent quardec hoc, rande della fino della lettero. L'aula propria tutte precisa programma della delegazio, la comitato ricevis de sia i delegintoi, la commission nur electi lingvon. De la momento ciam tiu electo estis farita, la delegazia comitato cesis existi cae restis nur cae privatae privatai personoi, ciui, lau siai proprae vortoi, farigis nun esperantistoi. Sed, ciam? Tivoi calcai nove esperantistoi, ciui aligis al esperanto nur antau malmultae semainui, ec desiris dicti legioin alla tuta popolo esperantista, qui laboras iam pli ol dudec iaroin, cae ciui niai admonoi nenion helpis, tiam ni simple lasis ilin flanque. Ni estas convincitai che tiui calcae scienzuloi, qui lasis sin entiri en reton, baldao comprenos leraron cium ili faris, ili baldo comprenos che nia gravega cae i afero fero povas atingi sian celon nur per severa unuezzo. Cai pro la bono de ilia amata ideo ili baldo disciplina ligos sia in forto in altio comuna granda armeo chiu sen persona in bizioi en plena harmonio cai con ciam crescanta successo pazienze laboras iam tiom multe da tempo. Kiel gis nun, tiel ancao plue ni, esperantistoi, iros tranquille nian voion. Po, mi estas ciencisto, ca esperantisto, do tiu, tiu i vorto resonas en mi forte. Fakte, en mia carriero, che cinzisto kaj aparte pri lingvisto multfoje mi audis uh, eh, in fakulo e cinzisto in lingvisto in qui ekdeziris dikti lejo en la tuta popolo sperantista la ponto estas ke por multae la la opinio de multae homoj ancora hodiaŭ esperanto shinas esti en 1887 sam kiel gi estus ancora o lingvo proiecto. Sed gi ne estas plu. Jam en 1900 ok pasis generacion de esperantisto, generacio dauras uh, ni diru konvencie dudek kvin jarojn. Kaj la punto ne estas tio. Tio esas la mondo. Ciu ni povas shangi la mondon? Yes. Sed, ni devas comenzi shangi nin mem. Cai, kio interesas min, esas la reago de Zamenhof. Li simple diris, che esas multae admonoi pretiva feroi. Multae admonoi sed tiui faculoi ne volis ausculti simple. Cae pro tio ni lasis ilin flanque. Estas momento in cio vi raitas, ec vi devas, lasi homo in flanque, se ili ne comprenas, ne volas ausculti. Sed, Zamenhof ne perdas la esperon. E niam, ne perdas la esperon. Ciar li estas convincita che ili comprenos. Valdo, sian eraron estante homoi civi sequas la sciensan metodon. Do, ili ne estas homoi kiu credas blinde sed homoi kiu agas lau la legio de la dubo cerdo la fero estas che la tuta afero de esperanto gravega kai malfacilega gravega kai malfacilega povas esti atingita nur per severa unuezzo en harmonio, plena harmonio, sen persona ambizioi. Do, mia opinio estas che nia fero, nia esperanta fero, ancora ne successis, giuste pro la manco de citiu unuezzo. La historio de la esperanto movado es la historio del mal unuezzo, clacioi, persona ambizioi, bataloi, internai bataloi, finanza i problemoi, sen professiuloi, chiui pretendas fari laboron kiun ili ne konas kaj tiel plu sed oni devas iri trankvile sian vojon tio estas la ideo de Zamenhof estas tre klare multaj homoj memoras la devizon et fil cart ni focun ni an sulcon ni fosu nian sulcon. Sed facte, en citio el tirajo, Zamenhof iam diris la samon. No, tranquille, pazienze, ausculteme, sen protio perdi la focuson por atingi la celon. Kai momente che post multa iat monoi homoin ne plu auscultas ni simple lasu ilin flanke esperante che ili mem e consiu pri la necesso che opportuno reatingi la giustan voion por iri compreneble antauen sen fine dankon cae gis la venonta semaino con la venonta Zamenhofa medito Do, jen cio por hodiau. Mi dankas vin kiel ciam. Duon namasteon al vi ciui, kai gis morgau con nia gasto. Kai uh, eh, gis la venonta semaino por la regulai episodoi. Yes, mi volas ancao al doni ion. Oh, Mi volas danki ciuin, ciui contribuis alla iniziato canton por ili cune con Anna Luppi. Mi core dankas, tio estas vere grava por mi, por ci momento, cae do estas signo pri intereso ancao exter Esperanto fare de Esperanto parolanto, tio la mi estas eh, vere bona afero. Gisla!